¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Chicos, ya estoy por aquí con otro nuevo vídeo Y es que con la última actualización de Crash of Cars Sacaron una nueva pintura especial y hoy os la traigo por aquí En vez de gastarme dinero, lo que voy a hacer es gastarme las gemas que tengo en esta nueva pintura No os preocupéis, ya recuperaremos las gemas cuando abramos más máquinas y bueno, de momento me voy a gastar 400 gemas en esta pintura que da referencia al año nuevo chino la voy a comprar, vamos a jugar un poquito me la voy a poner en la máquina del tiempo espero que disfrutéis con el vídeo yo me voy a despedir por aquí, os voy a dejar un par de partidas para que veáis esta pintura y nada, me gustaría es abajo un buen like como hacéis siempre chicos que me ayuda mucho y nada, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. my